Okay, guys, kita memancing lagi. Saya bersama dengan Peter lagi ya. Hi Peter. Hello. Hello, Mister Mantap lah ini. Mantap boy. <laughs> Hari-hari mantap lah. So hari ni esok cuti lah So kita pancing lagi Sekarang kita berada di Kolam pancing Abang King Dua ha, Ada satu dan dua Ini dua So kita ambil package enam jam Daripada pukul sebelas lebih tadi baru masuk Sampailah pagi awal pagi ya. Harap-harap pacak lah nanti ya. Alright, so sekarang kita masih setup-setup lagi. Tengok macam pergi piknik pun ada ha, so kita tunggulah nanti kita update lah so saya Shona hello okay. alright kita tunggulah tengok sekarang baru je mula ha, set up kita ambil dua pancing lah satu dua dua orang kan tengoklah dalam 6 jam ni macam mana lah kita punya result harap-harap tak kumpau lah alright kita lanjut nanti Okay guys, sekarang sudah pukul 3 lah. Kita dah pancing 4 jam di sini ya. Lah. 4 jam, tak ada orang lain. Cuma kita je. Tak ada orang lain lah. Sekarang pagi ya, pukul 3. So, um, tadi ada satu tarik tapi putus. So, selain daripada tu, mula-mula tu adalah ikan main-main sikit. Lepas tu dah tak ada. Banyak ikan berenang-renang atas lah Tapi tak makan umpan lah Bosan berbenar <laughs> Macam-macam kita try lah Kita try dengan roti Kita try dengan apa sebuk Tak jadi juga Sekarang kita jumpa lah satu pack Cengkrik Jumpa Patut asal kita nak target patin lah Asal nak target Patin patin lah, eh. tapi last-last sekarang kita harapkan pada pacu ataupun keli saja lah. muka pun dah dah blur <laughs> penat duduk tapi yang bestnya satu je ha, sebab tak dapat ikan lah, so anda dengar lah Sean merepek lah. satu je yang best di sini persekitaran dia ni dia dalam consider dalam hutan aku lah so memang nyaman lah nyaman sejuk Lepas tu adalah banyak bunyi apa kerengga kerengga bulat cengkerik tapi adalah anjing dia menyalak-yalak. Yang best ni memang sejuk ah, tak payah aircon, memang rasa sejuk ah. Kaki pun sejuk. Air pun rasa sejuk. <laughs> Hebat. Alright, so sekarang kita set up kita target ikan keli ataupun pacu sajalah kita pakai cengkerik saja. Lah. Roti-roti semua bawa balik makan. <laughs> bawa balik makan. Macam mana Terry Eh Terry pula Macam mana Peter ha, Tak ada mantap lagi lah hari ni Tak ada mantap lah Belum mantap lagi So kita punya masa 6 jam lah Sampai pukul 5.40 uh, ah, hampir pukul 6 lah So kita tengok lah macam mana Kalau tak dapat juga Ini adalah first time lah Paling teruk tak dapat seekor ikan pun Harap-harap dapat lah seekor dua Apa-apa pun lah Alright Oh ada Tengok Tengok Peter dia kata ada ikan makan Sambil-sambil tu kita duduk sini ha, Ni kursi dia cantik Nampak dia buat DIY ha, Tu kita punya pancing Okay Ini Peter tengah set up 这边钓中干没钓冰皮。 掉左邊嘅邊皮啦。Okay, tak ada dah. Right, nanti kita update balik. Dah dapat ikan nanti baru kita update lah. Dia 樓上拉拉魚。嗯。 好忙啊你！你哋冇仔拎窿咗啦呢邊。哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿，中咗中咗，甩仲有冇？蛤蜊。 종이를 종아 들거리라 아헤네 나팔거리 스에코 Sini sekarang kita tunggu ni pula Tadi besar lari Leo số hàng xíu xíu mà Nhất trực xuất xin nhé Dầu hai quả cô Geli lagi đi, itu dia geli Oi kau kau memo Pacu, lagi, ikan kedua. lah. dapat lagi beberapa ekor cukup lah mantap mantap sudah tak berdaga lah mantap pun sudah slow ok so sudah 6 jam memancing <laughs> aduh kolam ini ya ikan ada lah ada banyak lah juga tapi kita tak dapat pancing dia saja. <laughs> hasil hasilnya apa eh? <laughs> hasil yang bukan kumpau lah tetapi tidak tidak memberangsangkan lah. dapat keli tiga ekor lepas tu seekor ikan apa macam ikan belida ah, ha, ni ada seekor ikan yang macam ikan belida ni so itu sajalah hasil kita pada hari ni eh. kucing cantik tengok ikan kita tak tengok lah. kita tengok kucing ni meow meow ok sekarang dah pukul hampir pukul 6 lah kita pun nak balik lah tak bersemangat lah <laughs> tak ada mantap-mantap lagi lah kita mantap mantap juga ah. ok lah inilah hasil bawa balik lah kita buat keli bakar <laughs> kita buat keli bakar ataupun bagi anjing lah alright itu saja untuk hari ini kita try lah cari tempat yang lagi menarik dan lagi bagus lah sini rasa sebelum dapat trik-trik macam mana dapatkan patin lah rasa takkan patah balik lah <laughs> seharian lah kita dua pancing tau dua joran So kalau 6 jam satu joran 12 jam lah Dapat ini je Okay tak nak cerita banyak lah Nak balik tidur penat Okay bye bye kucing Bye bye semua Kucing panggil suruh komen like Subscribe Nak tengok ikan lah tengok dia Mau ikan lah Mau Mau ikan Kalau saya bagi boleh tak dia makan tak Lewa hoi mu. and this is a baggy can